Bayu baru saja merenggang dari cabang pohon ketapang. Mentari dari tadi asik bersolek mempersiapkan diri menuju peraduannya. Beberapa ekor kupu-kupu sedang bercengkrama di atas pohon-pohon padi menguning. Dari atas jembatan Teguh Muhammad Zafar Shah, Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit, terlihat berbagai aktivitas anak manusia. Di sebuah rumah tua sempit dan pudar warna catnya, seorang wanita berusia kepala tiga sibuk menyapu halaman rumah. Dari sinilah kisah dimulai. Abang, Aduh aku nih, dari rumah Ambran tadi. bujang laku. Dia masih mudo, sampan pula tu. Lagi pula abang ke tu, mau nanya masalah lamaran kerja ya panggil ke main tu. Ayah bukan dia apa bang? Tengok, baju adik ni, dia kali layu tak adik Abang kau usahakan cari kerja tetap Adik doakan aja ajalah Lamaran kerja abang kemarin diterima Amin Adik selalu doakan kerja Yolah Hasan Hasan Ada di rumah tak? Bukalah pintu ni Waalaikumsalam Engkau Amran Ayo aku cari bang Hasan? Abang Aisyah tahu balik surau ke ah ah, ah, ah, ada hal yang yang, yang nak aku kasih tahu ke dia. Apa tu? Tunggu kejar eh. Abang. Ayuh dan tu hari tak depan. Tak aku lagi diundang. Yalah adik, abang nak jumpa dia dulu ya. Ah, Abang, ada aku malam-malam gini kau aku? Ah, ayolah masuk. Silakan duduk. Di eh, Agro Jaya tu. Lalu aku katanya Amran, tak sabar aku nengok kabar ni dong. Katanya awak disuruh menemunya besok jam tujuh di, daerah seberang kampung kita. Ini berarti lamaran kita diterima Amran. Hmm, macam tu lah. Alhamdulillah. Abang! Abang cepat sini, bang! Ada apa ni? Kau pakai pekel macam dia kacau hantu pula kau ni. Tak nak beranak ke ni? Bang, tengok anak kita bang. Jadi ni banyak. Kau ambilkan lah anak-anak dengan jajah belandu tak samping kau tu ha? Kau nak kesapukan ke muka anak kita ni ni? kalau macam tu eh, besok pagi itu aku akan ke sana ya. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak main Abang nak pergi menemui manajer artis Sawi Sawi Anggraya tu dek Lamaran abang kemarin diterima Betul ke bang? Alhamdulillah Akhirnya abang punya kira-kira sayang juga adik abang eh mungkin abang nak merata, merata pula di sana Adiklah satu-satunya belahan di luar janji ya bang dah lah adik nak memainkan cerita yang digital lah tu yelah Alamak, kenapa pula adik menangis? Adik juga yang suka abang cari kerja tetapkan. Adik tahu abang kerja di sekolah. Ya, Jauh ya. dari Sebagai Sebarang tu kan dekat adik. Lagian abang pun belum tentu diterima kerja di sana. Sudahlah, adik jangan menangis eh. Amran sudah menunggu abang dekat pelabuhan tu. Sudah abang terlambat pula sampai di sana. Kalau begitu, biarlah abang pergi dulu ya. Eh. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Hasan dan Pak Amran? Apa kalian setuju dengan pekerjaan yang saya tawarkan ini? Biarkanlah kami pikirkan dulu, Bu. Alah, gak usah dipikirin lagi, Pak Hasan. Bukankah pekerjaan yang akan Bapak lakukan itu sangat mudah sekali? Lagipun, bayarannya mahal loh, Pak. Malasan, awak terima aja. Yang penting, awak dapat duit. Anakku lagi sakit kan sekarang. Terima aja lah. Kalau kalian setuju, saya akan bayar 50% untuk bayaran pertama. Itu hanya bayaran pertama. Dan jika pekerjaan bapak-bapak selesai, saya akan lunasi kekurangannya. Gimana ya Bu ya? Jelas saya pikirkan Dua hari lagi saya kasih tahu sama Ibu. Baiklah Pak, datanglah dua hari lagi jika Bapak setuju. Kita akan segera memulai pekerjaannya. saja. Apa yang abang pikirkan? Pisau pula hati adik nining rupa abang yang dalam dua hari ini kusut aja. Janganlah abang fikirkan betul apa yang ada cakap kemarin tu. Tak dapat kerja tetap pun tak apalah bang. Inilah yang abang fikirkan dia. Abang terima tak ya pekerjaan di seberang tu? Betul bang. Abang dapat kerja. Kata orang kerja dekat seberang tu gajinya mahal bang. Abang terima ajalah bang. Iyo de betul kata kau tu. Gak ino le bayan leso. Tapi apa betul lah kita marah hata muka di sana? Tak kemarah lah bang. Kan abang juga yang cakap kemarin setiap dua hari abang balik ke rumahnya. Apalah ada marah. Ya adik, kalau begitu besok abang ke sana untuk mulai bekerja. Ha, adik siapkan dulu baju abang untuk ganti pakai ganti di sana. Yalah, kang adik siapkan tapi bang ada isau dengan Chris Dayanti tu tadi ada bawa aku sakit kata orang tu kalau dalam dua hari ni badan dia masih panas lepas tu dibawa, dibawa inap bang ada takut biaya eh, rumah sakit tu mahal Sudahlah dek, engkau lah janganlah risau lagi kita doakan saja anak kita Kristayanti itu cepat pulih dari sakitnya. Ayolah kita masuk. Nanti kejap lagi nak datang. Dayanti tak mau ditinggal ayah. Bos Dayanti, anak ayah, janganlah kau nangis nak. Ayah pergi kerja ado. Ayah, jangan usah pergi. Ya, betul kata Adis. Tapi Mina harus merelakan kepergian abang. Memilah bambu untuk itu bang. Kebaik adik. Alunan nada gemuruh kita. Kita irama musik selendang Akan ku kabari adik tercinta Tanda cinta Siku beradu mata terlelap Entah mengapa berat hatiku Berpisah denganmu walau sekejap Hati-hati di jalan bang Batu bertangkup, batu merekah Janganlah adik berkata begitu Abang pergi mencari Ayah, Ayah. Apa yang aku lakukan? malah selesai kerja. Amran, sudah betulkah apa yang kita lakukan ini? Kenapa pula tak bertanya? Yang penting, awak dapat duit. Cuba kau tengok nasib anak istri kau. Janganlah kau bimbang Hassan. Ya Allah, berat rasa hatiku ni Amran Tapi nak buat macam mana lagi Ayolah kita lakukan sekarang Malam pun sudah kian larut Setelah ini dapatlah kita istirahat Malah, malah sesak Sekarang, kau ada pun kau nak api tu Biar aku siram minyak ni ah, Ayolah Baiklah kalau macam tu. Jika kau dipegang talinya. Dan Pegang janji. Itulah kalau orang Melayu. Baiklah kalau macam tu. Pohon ketapang. Pohon ketapang tegak berjajar. Tegak berjajar di selat selami. Kalau begitulah kata ibu menajar. Biarlah kami mengundur diri. berani melawan saya akan menerima balasannya. Dasar bebek. Langsung di MTS Negeri Sungai Apit dalam Bahkan hutan yang disebut-sebut telah dikuasai pihak perusahaan tersebut akan dijadikan sebagai lahan sawit. Kumas PT Sawit Agrojaya di mana telah ditemukan bom plastik berisikan bekas bensin dan sebuah jaket hitam yang tertinggal di jalan masuk ke hutan tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian telah menyelidiki penyebab kebakaran hutan tersebut. Berdasarkan pendapat para saksi yang melihat dua orang asing masuk ke hutan itu pada malam hari, mulai dapat mengandus biang kerok siapa penyebab kebakaran hutan tersebut. Demikian yang bisa kami laporkan dari tempat kejadian saya Salfina Salim mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Sekian news update langsung di MTS Negeri Sungai Apit Televisi. Semena-mena untuk kepentingan tertentu ungkap beliau. Kita seberang tengah. Saya nak jadi apa lah daerah situ ni kalau udara dah tersehat. Kalau hutan dulu. Nak tengok adik. Aku nak mampu kepala kau. Sini mak buat jalan. Makan pun kita ala kadarnya. Buah di dapur dah tak ada. Ikan asin pun dah tak ada. Duit hasil bapak kau kemarin tu. Mak payung tang semua. Mak malu dengan Pak Agus Salim pemilik kedok kedai besar tu. Dah banyak dia membantu. Tapi kasihan adik mak sebenar semuanya kita serahkanlah pada Tuhan. Pergilah kau mandi. Air dah bagi gelap. Kau dah busuk dah. Ya, lama. Kau pula risau betul hati aku ni. Menggapai mimpi, apa risau melanda jiwa. Mungkinkah tanda derita bertahun? Panglima Koyan, Panglima Perbani, Panglima Perkasa, Pertas Kuanyang. Sungguh malah hatiku ini. Ayah sakit, suami entah ke mana. Ya Allah, kuatkan hamba. Di mana di dapur sudah tak ada. Apa yang harus kuberikan ke anakku besok, Ya Allah? Ya Allah, ku kusandarkan hidup dan matiku padamu. ku gantungkan semua asa ini padamu, Ya Allah. berbahagia. Saya, Salfina Salim kembali mengajak anda untuk menyaksikan berita terkini. Kebakaran hutan yang makin meluas di desa Sri Mersing menyebabkan bencana asap yang tak kunjung usai. Pihak kepolisian telah menyelidiki penyebab kebakaran hutan tersebut. Untuk sementara itu, polisi telah mengantongi ciri-ciri para pembakar hutan tersebut untuk sementara waktu identifikasi di tempat kejadian serta barang bukti yang telah ditemukan menguatkan pendapat polisi bahawa hutan itu sengaja dibakar. Berikut hasil wawancara saya dengan Bapak Tala Sabani, salah seorang tim penyelidik kasus ini dari kepolisian. Selamat siang, Pak. Siang untuk kepentingan pihak atau kelompok tertentu. Apa sudah diketahui Pak siapa pelakunya? Kami masih kami masih menemukan ciri-ciri pelakunya dan masih menyelidiki apakah tindakan mereka ini ada hubungannya dengan pihak lain. Siapa orangnya Pak? Masih kami rahsiakan. Tunggu saja sampai mereka ditangkap nanti. Demikian hasil wawancara saya dengan salah seorang tim penyelidik kasus ini. Demikian yang bisa kami laporkan dari tempat kejadian. Saya Salvina Salib mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Kamu henti ya kamu Asami. Assalamualaikum, Kak Mina. Oh, Kak Mina. Waalaikumsalam. Eh, engkau deh, Ada apa datang ke rumah Agak ni? Yang kami nak DP yang cantik mulut ni Nak hantarkan buat manager manager ni Nak bertemu dengan Bang Hasan katanya Saya manager tempat suami ibu bekerja Manager? Oh cantiknya ibu manager ni Ada apa bu cahaya Bang Hasan? Apa suamimu sudah pulang? Saya ingin membayar gajinya yang masih ada setengahnya lagi Tapi harus ketemu dia dulu Abang Hasan belum balik dari kejus semalam tu lagi tu. Oh, baiklah. Berarti suamimu masih sibuk bekerja. Dia memang orang yang sangat rajin bekerja. Ibu janganlah khawatir. Saya pamit kembali ke kantor. Kamina, kalau macam tu DP nak ikut balik juga ya, Kak. Baik-baiklah Kamina di rumah ya. Lagi pula saya tengok perut akak tu dah makin buncit. Tinggal menunggu hari je lagi tu. Terima Makasihlah DP doakan lah akak yang baik-baik eh. Yalah kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak detik kepada tu tentang pihak kepolisian yang sedang jawab? Itulah aku dah cakap. Bukan jaga jogong ada aku. Sekarang semua dah terbaik. Kau nak menyalahkan aku pula San. Macam mana kau nak balik ke kampung? Aku tak mau balik sebelum duit itu dapat. Biarlah kita bersembunyi di sini dulu. Aku lagi besok pagi sudah seminggu. Berarti kita sudah bisa mengambil uang upah kita kepada ibu manajer tu. Betul tak? Betul juga cakap kata San. Cuma tinggal satu hari je lagi. Kalau gitu, malah istirahat. Ha, malah. Indah tersusun. Ada apa kan? Haa, ah, yulah kita bagi minang uwi minang jalan PT sawit Amro Jaya tu. Aku nak ambil duit. Malah. Haa, ah, malah. Amran. Aku bukan aku tidak lho. Jika ada dapat duit tu nanti. Habis. Dapat aku segera pulang. Aku bisa anak aku kesedayan diri aku pun begitu. Dah lama aku tak jumpa Davis dah. menyulap hutan bermasalah itu jadi perkebunan sawit akan segera tercapai Hahaha. Ha, ha. apa? bayaran saya tidak akan membayarmu walau satu rupiah pun apa? Bukankah ibu yang telah berjanji akan melunasi upah kami? Menikmati mimpi-mimpi indah mereka tanpa mereka sadari sedikit pun. Tiga sosok manusia berjalan menghampiri mereka. kau ini, tahulah aku. Tak mungkin sadarlah mereka tidak ada di sini. Amin siramkan bensin dan minyak tanah di sekeliling mereka. Cepat. Baik, Bu. Awas, jangan sampai gagal. Saya ingin melihat mereka mati terpanggang. Hutannya terbakar. Awak dia keliling api. Orang oh, apa yang aku akan lakukan ni? Ya Allah, ya. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Tolong! Janganlah kau menyerah hamba ini kerana tidak ada keluar. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, matilah aku. Astagfirullah. Tama. cepat bu Anaknya sudah tidak sadarkan diri Bu Minah, saya periksa dulu anaknya ya you. Saya mau ngasih tahu tentang mentalnya kesian. Baiklah, saya akan menjaganya. Pergilah segera. anakku sampai kau bunuh suamiku. Sekali lagi saya minta maaf kak. Demi kepentingan saya sendiri, saya memanfaatkan suami kakak. Kau jahat. Kau juga yang membunuh Amran. tali benang Benang disimpan dalam berjana Orang yang pergi jangan dikenang Ikhlaskan ia di dunia sana Oh, kehadiran pak polisi mengejutkan aku Duduk pak Menyimpan duka di dalam canda Canda menyeri tak akan mati Bukan mengingat orang yang tiada Hanya menghilang sepinya hati Bermain rakit hingga ke tepi Di kayu jauh terasa jemu Bolehkah aku mengisi sepi Agar terkikis buka hatimu Menjerat pelandu berbagai cara Jerat dipasang tengah sempadan Tak layak berlacu bersama sutra Aku janda dan rupa tak sepadan Janganlah kamu ingin permainkan hatiku Anakku sudah tiga Aku mau mengatakan sesuatu padamu. Katakan. Sebenarnya, aku mulai menyukaimu pada pandangan pertama. Kamu ingat kan? Aku ingat, tapi aku tidak layak untukmu. Kata siapa? Kata hatiku. Sungguh, aku menyukaimu. Aku belum yakin. Maaf. Percayalah padaku percaya tidak semudah itu. Benar, aku boleh janji. Sebaiknya kamu janji kepada dirimu agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Bisa menjadi pelindung bagi masyarakat, menyelamatkan lingkungan dari tangan kotor manusia, dan melestarikan hutan itu lebih mulia bagi hamba. Akan kulakukan itu. Aku akan menjadi hutan bagimu yang melindungimu dari sengatan matahari. Mengapa indahkah yang kau katakan cinta dirgahayu? Ya, benar, cinta dirgahayu. Benar, cinta dirgahayu. Butik cinta tumbuhlah kini. Duka lara berangsur menjadi suka dan bahagia. Air mata Ramadan sebagai awal dari kebahagiaan. Di sini, daun-daun ketapang menyaksikan kasih suci buat seseorang. Kelak mereka menjalani bahtera kehidupan dengan bahagia. Minah tersenyum bahagia menatap wajah Dirgahayu. Dirgahayu kasih kini merekah.